Uh, welcome back to my channel with Louis Asuncion Vlogs so andito na naman tayo uh, naglalakad-lakad ay syempre uh, the usual uh, kagaya sinabi ko kahapon inisikap natin maging healthy uh, ang ating lifestyle so uh, walk, lakad takbo lang ang ginagawa natin so ang topic natin ngayon uh, for day is to share to you ano ba yung mga magandang uh, content na lalo na ito ay ginagawa ko for uh, small YouTubers like me naman nag-start ano ba mga magandang uh, content na ilabas sa uh, YouTube uh, particular siyempre uh, gusto ko lang i-share yung kagaya ng ginagawa ng anak ko na nagsimula siya siyempre siya maliit na isang subscriber pag kami kami kailang subscriber at dumadami na ngayon nasa 90 plus na yung subscriber niya tuwan tuwa siya so I'm going to post, uh, ah, post the link uh, at the description below kung ano yung uh, ah, kanyang channel as well as yung bunso kong anak pero yung sa bunso kong anak konti pa lang nasa 20 plus pa lang yung kanyang subscriber pero yeah, sa eldest ko si Sam Elazar natutuwa ako kasi dami niya naman pinapost na mga magandang content so yung mga content niya natutuwa ako kasi nga ito yung mga how to how to ganyan kasi kung observe mo yung iba niyang mga content usually la, gaming lang ganun. pero may nakikita ko na kinalaman na sa visual, ah, sa mga visual basic ganun, na computer programming and to take note nasa ano pa lang siya grade 10 so ang bata niya pa para maging tingin ko maging bihasa sa ah, computer programming mga, mga coding and so yun may mga how to how to siya so actually yung ginagamit ko ngayon pang edit eh, pati yung uh, siya yung nag ano nagpasa sa akin yun and tinuruan niya ako kung paano mag ano maging uh, paano gamitin yun yung site yung video eh, editing uh, tool na yon at natutuwa ko at nagiging gamay, gamay ko na siya unti-unti so uh, hindi ko na masyado pa isi-share kung ano yung mga content na maganda just visit the uh, channel of my son Tom Elazar so thanks for uh, viewing this uh, video and have a nice day always God bless you stay safe bye for now